күчтү өлчөөчү прибор динамометр деп аталат анын негизги бөлүгү пружина болуп саналат анын чыңалуусу деформациянын натыйжасында аракеттенүүчү күчтүн маанисин мүнөздөйт Динамометрден иштөө принцибин карап көрөлү динамометр деген сөздүн өзү грек тилинен алынган жана котормосунда күч жана ченегич дегенди билдирет динамометрдин пружиналары үстүңкү жагынан бекитилет төмөнкү бөлүгүндө өзгөчө көрсөткүч жебе тартылуу жана күчтөрдүн таасири астында пружинанын узартылышын көрсөтөт динамометрдин иштөөсүнүн негизги шарты бул пружинанын серпилгич деформациясы башкача айтканда жүктү алып салгандан кийин толугу менен жок боло турган деформация пружина баштапкы абалына кайтып келет динамометрдин нөлдүк белгиси жүктөлбөгөн пружинанын жебесинин абалына туура келет жүз эки жүз жана үч жүз грамм массадагы жүктөрдү илип акырындык менен көбөйтүүнү баштайлы жер менен өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында жүктөр пружинаны сунуп баштайт пружинанын узартылышы аракет эткен күчкө түз пропорционалдуу болот буга биз пружинадагы жебенин мурунку жана кийинки көрсөткүчтөрүнүн ортосундагы аралыктардын бир калыпта өсүшү менен ынанабыз